Putain, je suis pas réveillé. Vite, vite, vite, vite, vite, vite. J'ai le temps, j'ai le temps. J'ai le temps, j'ai le temps. J'ai le temps, j'ai le temps. La, la, la, allez, allez, allez, allez, allez. Merde. Vite, vite, vite, vite. Allez. Ça va passer. Ça va pas passer. Vite, je peux toujours récupérer. Merde, ça marche que dans GTA. Euh, mon vélo. Non mais c'est pas vrai, il est crevé. Euh, tant pis, je prends le vélo à ma soeur. Elle me démontre plus tard. Elle et l'attaque de Pierre Roland Dans la chanson du col, elle est larguée encore raté Pourquoi je tout le bus de l'originalité Allô Écoute-moi bien. Je vais t'enculer, je vais te briser Oh non grand les roues. Pas encore le bus de vidéos de merde Pour une nouvelle dégustation au tacos